Əgər sən ən sadiq dost və ən gözəl yoldaş axtarsan, Əbbəkr Siddiq radiyallahu anh kimisini tapa bilməzsən. Onun adı Abdullah ibn Əbi Quhafə, Osman ibn Amir ibn Umar Əl-Quraşi Ət-Teymidir. O, bacarıqlı tacirlərdən və ərəblərin nəsillərini ən yaxşı tanıyanlardan idi. Öz xalqı arasında rəğbət bəslənən, sevilən, gözəl əxlaq və xoş ünsiyyət sahibi idi. Ayşər Dillanhu buyurur, Əbbakr radiyallahu anhu şərabı cahillik dönəmindən özünə haram etmişdir. O, kişilərdən ilk İslama gələn idi. Sonra özü İslam dəvətçilərindən oldu. Onun əli ilə böyük səhabələr İslamı qəbul etdi. Bunlardan bəziləri Osman ibn Affan, Zubeyr ibn Avvam, Səd ibn Əbu Vaqqas, Talhə ibn Ubeydillah, Əbu Ubeydə ibn el-Cərrah radiyallahu anhum. Bəzi kafirlər Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm İsra gecəsindəki hadisəsini ona xəbər verərək onu şübhəyə salmaq istəmişdilər. Əbbəkr Sıddıq radiyallahu anh demişdir. Mən bundan çətin məsələdə belə onun sözünü təsdiq edirəm. Onun səmaya qalxıb enmə xəbərini belə təsdiq edirəm. Yekdilliklə o səhabələrin ən xeyirlisidir. İbn Ömər radiyallahu anh buyurub: Biz Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında insanları bir-birindən fəzilətləndirirdik. Ən fəzilətli Əbbəkri sonra Ömer İbni Hattab'ı, sonra isə Osman İbni Affanı görərdik. Başqa rəvayətdə biz Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında heç kəsi Əbu Bəkirdən radiyallahu anhu üstün hesab etməzdik. Sonra Öməri, sonra Osmanı. Hicrət yolunda Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem yoldaşlıq etmiş, malı və canı ilə ona yardım etmişdir. Rəbbi onu bu sözü ilə tərifləmişdir. Əgər siz Peyğəmbərə kömək etməsəniz, Bilin ki, Allah ona artıq kömək göstərmişdir. O vaxt kafirlər onu iki nəfərdən ikincisi olaraq Məkkədən çıxartdılar. O iki nəfər mağarada olarkən onlardan biri öz yoldaşına dedi, Qəm yemə, Allah bizimlədir. O bütün malını Allah yolunda xərclədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona dedi, Bəs aləm üçün nəsə saxladın? O, onlar üçün Allah və Rasulunu saxladım, deyə cavab verdi. O, Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləm sonra xilafətə keçdi. Mürtədlərə qarşı müharibə elan etdi. Allah onun vasitəsilə möminləri gücləndirdi və zəkatdan imtina edənlərlə vuruşdu və dedi, Allaha and olsun ki, onlar Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm zəkat olaraq verdikləri dişi keçini indi verməkdən imtina etsələr, imtina etdiklərinə görə onlarla vuruşaram. Abbaqir Siddiq radiyallahu anhu Cümədəl Əxirə ayının 13-ü ikinci günün axşamı 63 yaşında dünyasını dəyişdi. O, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem yanında evinin içində dəfn olundu. Allah ondan razıdır, o da Allahdan.